Dyma fwyd a diod yn y ffordd Gymraeg. Gwyddwn wrth ofalu am y tir, yr awyr a'r môr. Y cawn ni yn ein tro ein gofalu gan ddim hw. O weithio gyda natur, gweithio i natur, cawn dal o flasau dyfnach. cynhwysion naturiol gorau, wedi meithrin ei tyfu, ei saernio a'i rhannu. Rhywbeth arbennig i'r synhwyrau gan bobl angherddol i bobl angherddol. Dyma fwyd a diod ar ei gorau. Dyma Gymru.